Qui connaît les plantes Les tulipes, ouais, là il n'y en a pas. Les roses. Les paquerettes. Les tournesols. Les kikos. Les kikos, je connais pas les Non, c'est les cocolicos. Du romarin, euh, la menthe. Mais tu nous as dit le mot déjà. Ouais, je, m'en rappelle. Pas, du chêne Pas rideau, je sais pas quoi. Non. Euh, C'était du laurier teint. Laurier teint. Toi, qu'est-ce que tu connais comme plante euh, Des branches. Qu'est-ce qu'on offre le 1er mai Des romarins Non, le 1er mai, les des petites fleurs blanches en cloche. Comment ça s'appelle Je euh, Je sais pas comment ça s'appelle déjà. Yeah, le basilic Salade tomate oignon cuit. <laughs> Vous êtes un scientifique. Eh oui. En fait, je travaille à l'université. Alors moi, je suis plutôt spécialisé dans les, dans les plantes, mais des fois, je travaille sur les, sur les animaux, des fois sur les escargots. On va regarder un petit peu les plantes. Qu'est-ce qu'elle doit faire la plante pour faire des graines ben, Il lui faut du soleil, de l'eau, de la terre. Euh, après la plante elle va commencer à pousser. Qu'est-ce qu'il y a avant la graine C'est des fleurs. Qui c'est qui vient euh, sur les fleurs Ah les, les fourmis et les, les, abeilles. Ce sont tous des animaux qui viennent polliniser. en fait elles ne mangent pas le pollen, elles vont chercher ce qu'on appelle du nectar. Eh ben, les, les, insectes ils adorent ça, donc ils viennent sur la fleur, alors euh, les abeilles ou les papillons, ils ont une longue trompe et ils vont chercher le nectar au fond de la fleur. Et qu'est-ce qu'ils font ben, Quand ils sont sur la fleur, ils se mettent plein de pollen. Et quand ils vont sur une autre fleur, ils posent le pollen sur une autre fleur. On part d'une graine, la plante elle pousse avec de l'eau, de la lumière, dans du sol qui est mmh. riche. Elle forme une fleur. Là-dedans, il y a du pollen, etc. Les insectes ils mmh. viennent polliniser. Donc après, le fruit peut se former, la graine se développe. Et dans le fruit, on a une graine. Vous savez comment on peut connaître l'âge d'un arbre il y a une souche. On peut aller voir la souche. On va aller voir. Ici, on voit un rond, là. Vous voyez ce trait, là Et tous les ans, en fait, il fait un petit rond. Et quand on compte les ronds, comme ça, on connaît l'âge de l'arbre. 24 ans, il a. Ouais, mais il faut le couper pour savoir la a Vous entendez, là Qu'est-ce qu'ils font, les, jardiniers, là Ils passent la tondeuse ça fait très longtemps que Marseille existe. Vous avez déjà visité les, vestiges qu'il y a au Vieux-Port, qui datent de, de 3000 ans, 2-3000 ans. Et au départ, Marseille, c'était là-bas. Puis petit à petit, Marseille a grandi, a grandi, a grandi. C'était quoi ici, il y a un siècle C'était Paris C'était Paris Non. Ici, on est en haut de la Mirabelle. Donc il y a un siècle, cette zone, c'était une zone agricole autour de Marseille. Quand la ville, elle grandit, qu'est-ce qu'elle fait la campagne Elle va plus loin. Et parfois, euh, évidemment, quand on construit, bah, les plantes, elles ont tendance à disparaître. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on veut construire Ils viennent avec quoi 16. Ouais, bah, au départ, on prend des gros tractopelles et qu'est-ce qu'on fait on, creuse. Bah, déjà, on enlève tous les arbres, on coupe on fait de la place. Après, on aplanit le terrain, et puis on fait des gros trous et on fait des bâtiments. Donc comme ça, on détruit, on enlève toute la végétation, qu'est-ce qui se passe pour la nature dans parc. Ben non, parce que quand le bulldozer il arrive, il écrase tout, il arrache tout et les plantes elles meurent. Par contre, si elle a des graines qui s'envolent avec le vent, les graines elles peuvent aller plus loin et la plante elle peut rester. À l'université, on a un herbier où il y a des plantes qui ont été ramassées et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Avant l'anglais, il y a une autre langue qui a été utilisée par les scientifiques. C'est le latin. Ça vous dit quelque chose, le latin Alors par exemple, là-bas, il y a des plantes, là, sur le bord. Mhm. Ça s'appelle le laurier en français. Et eh bien en latin, c'est Viburnum tinus. Ah ouais, il y a une bête. Tu mon cousin, avant, il mangeait les araignées. Vous avez vu <laughs> Non, mais c'est vrai, mais je peux goûter. Ça, c'est du poisson. C'est Non, c'est les, fleurs. Elles se sont transformées en fruits. Et si dedans, je l'ouvre, ça, vous voyez, il devient, quand il est mûr, il devient bleu. C'est pour attirer les, animaux, pour qu'ils les mangent. Qu'est-ce qu'ils font quand ils les mangent euh, bah, Ils l'avalent. Non, ils ne deviennent pas tout rouges. Si c'est un oiseau qui mange, il va où euh, Il va le rapporter à ses enfants Sinon, il va aller sur un autre arbre beaucoup plus loin, il va faire caca, et la graine, elle va <laughs> tomber. Elle va tomber, elle va, pousser. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la plante Elle utilise les animaux pour disperser disperser ses, graines. Une plante, ce qui la caractérise, c'est de pouvoir utiliser l'énergie du soleil, hein, parce qu'elle est verte, et elle transforme l'énergie du soleil en molécules. Les animaux, ils mangent des plantes. Hein. ils mangent l'énergie que les plantes ont emmagasinée sous la forme de molécules j'étais un peu un chimique. On étudie tout. Hein on étudie tout. À l'université, par exemple, dans d'autres organismes, on étudie plein de choses différentes. Mmh. On, observe, on regarde, on décrit, on étudie. Et puis après, des fois, on fait des découvertes. La recherche, c'est comme ça. Des fois, on, trouve des choses qu'on ne cherche pas. Des fois, elles ne servent à rien aujourd'hui. Et puis, dans 50 ans, on va se dire, mais c'est super ce qu'il avait trouvé. Et comme ça, on avance. c'est comme ça qu'on progresse. Qu'il y a eu tant de progrès techniques, notamment. anagali Nagali, à Vinci, à Nemorosa, Géranium, Compagnie, La, Julac, Rotendifolia, Capestella Bursio Pastaroi, Calina, Vulgaris, Santorea, Jean, Sébane Méorion, Auguste Fiolion, Indifolia, Squebenopium, Cibrissantium, Le Cantum, Tauris, siridum, Avans, Arventir, Epoliubum, Géranium, Pastan, Gélac, Gelac, pied au ciel, ça. fort Fordetatum, nous Mildium, Paulin. Album, Chrysanthum, Léontaldum, Biscon, Bisbilus, Linoria, Vilgari, Ulus, R26, l'épilobium, l'irstutium, campanule, l'arp, borbia, tangifolia, capestella bursea, pastaroi, Geranium, Pastan, bastan,